Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. É... Eu tô aqui pra pedir desculpa pra vocês é... por ter ficado um tempo sem fazer vídeo. E, e eu finalmente estou com meu computador gamer. Tô aqui, tá tudo bem. Só falta placa de vídeo, galera. Mas aí daqui a pouco eu vou vou pro providenciar uma. ai, Aí eu resolvi fazer uma série de sobrevivências com vocês. Por enquanto, eu tô no Pacífico, mas vocês vão escolher aí nos comentários. Uou. Depois eu vejo aquilo dali. daria. E vocês vão escolher aí nos comentários qual vai ser o objetivo da série. Se vai ser achar um pack de diamante ou de redstone, de qualquer coisa. Ou pode ser outro objetivo, claro. Mas então, galera, esse vídeo só foi para falar pra vocês que eu não abandonei o canal e que eu quero fazer uma série de sobrevivência vocês vão escolher. E vai ser nesse mundo aqui. Que não tem seed nenhuma quando eu criei. Mas aí eu. Eu não sei se eu vou começar essa série agora, mas acho que não. E. Então, galera. É... Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Eu acho que só foi um vídeo rápido. Só pra avisar pra vocês, galera. E. E só pra. Eu também vou avisar que meu canal vai ficar muito melhor. Vai ficar com uma intro. Vai ficar muito melhor. A qualidade vai ficar muito boa. Eu vou editar ele bem, eu vou me dedicar muito. Então, galera, esse vídeo foi por aqui. E tchau, tchau.